جميله بصراحه جميله قوي يعني انت عايز كده مثلا يعني اللي هو لا طابور عايز تقف من يعني. الظابط ايوه ايوه كده ممكن تيجي يمين شويه لو سمحت هو تمام مش مش معاك اصلا على الخط ليه مش معايا تاني انت خليك خليك معايا تاني برضه تعالى قشطه قشطه قشطه طب فين المنافسه؟ هربان وقفشتك جوه الجعاف Mister Fantastic. اي Mister Fantastic. Mister Fantastic. Mister Fantastic انا مستر فانتاستيك عامل عنترة همسكك اضربك هبوظ منظرك ايه جبت ورا؟ موبايلك تحت رجلي قمت دايسه uh, بوز مارو لسه جايب ايفون uh, بركن في المكان اللي انا عايزه uh, ترمي ودنك عندي هبقى تايسون hmm. انزل اشحن لي بشرين اطلع اغسل لي البشكير صفي بقية العصير وكنس واعمل لي السرير انا Mister Fantastic. Mister Fantastic. ما انا Mister Fantastic. Mister Fantastic. فين المنافس هربان وقفش من جوه الجعاف Mister Fantastic. اه بص ايه هتعمل ايه اخطفك ليلة دخلتك يا لهوي <laughs> يلا فرصة علمك فرصة خلي بالك انا اهبل لو مش عارف مش هسأل هحبسك في المشتل اعتبرني حجزتك العب هناك ماما عايزاك بيت في الشواية تطلع هاشتاج بقك مجاري خد لك تكتاك هلطشك بالقلم في الداك فين المنافس هربان وقفشت من جوه الجعفرة مستر فانتاستيك مستر فانتاستيك Mr. Fantastic Mr. Fantastic Mr. Fantastic لا هو بص انا هقول لك افهمك حاجه لو هو عمل نفس اللقطه دي في اليوم اللي احنا كنا فيه في الاول محدش كان هيقول حاجه الفكره بس انت لازم تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين انا مش مش انا حاجه مش بشتكي انا بفهمك بس مش تعرف هو ايه اللي يعني ليه ليه اتعمل فيه كده خلاص خلاص ما تقولوش خلاص ما تقولوش خلاص نفضه خلاص يا ابني انا بس عايز عايز عارف غلطته خلاص هو عارف غلطته طب هات لي من الاول بعد اذنك طيب ماشي